こんにちは今回はスペシャル企画でバンクーバーの仕事探しで役立つ情報をお届けしますビビです春です最後にリンクのまとめがあるので見てね何してるのえっ、とね仕事探してんの日本での でもなんかさ家する先生しかないんだよねやっぱりこうどっかの小学校で教えたりとかそういうの多いんだよねそうねうんなんかさはるちゃんが確かに去年来ててどうやって仕事探したのここでのカナダでの仕事はえっとねとにかく外に出ることかな外に出ていろんな人と話すすると、うん 仕事を紹介してもらえたり、うんうんうん、特にねバンクーバーは日本人が多いからそのねレストランとかだと仕事探しやすいし、うん、それでなんかサーバーとかキッチンヘルパーとかやっぱりかやっぱりさこう難しいのはバンクーバーで日本の仕事探してるんだよね、うん、でもなんかこう日本の人がこうバンクーバーに来ると、最初はカフェでやなんかやったりする、ね、みんな初めはカフェで始めてまずは英語 を使うっていうことが日本人は苦手だから、うん、まずはそこで少しずつお客さんになれるっていうので、もう最初はハローからあとはメアティブやオラからそういうなんかルーティンなまず会話を使っていくことが大事かなワーキングホリデーやっぱりワーキングホリデーが多いね今はやっぱワークパーミットが取りにくくなってるから、えじゃあ なんかこうもう日本でカナダの仕事探したりしないって私のようにうんする人もいるねんでそれってやっぱりこう仕事探して、うん、アプライしてここに来るのそういう人もいると思うけど結構難しいかななぜならこっちのこっちのオーナーさんとかは、うん、結構その人を見たがる、うん、実際にあのインタビューして で実際その人のバックグラウンドレジュメ見たりして、うん、でこの人がちゃんと長く働けるかっていうのも一つ一つチェックしていくんだよね。じゃあやっぱりこうまずここに来て、うん、働く資格を持って探した方がいいんだよね、うん、それが一番いいと思うやっぱ日本に行った方がいいんだよねめんどくさいんだけどここ行けないんだよねワークターミとかないとそうだねうん guys, thanks for watching the YouTube video and that was h a r u k a c a n and this is Vivian. Thank you for watching. ありがとうございます。見ていただいて。また見てね。うん。登録してください。